Hoxe se toca como se crean facturas simplificadas en Odoo. Como sempre, o aspecto exacto de Odoo depende dos módulos instalados e da configuración elixida. Esta base de datos que vou usar dispondo mínimo para traballar e simplemente mantén un módulo que uso sempre que é o que lle dá o aspecto eh, responsible a fiestra vemos, se agrupa e isto funciona moi ben nos móviles, nas tablets, etc. Ben, eh, as facturas simplificadas son unha, unha exigencia de facenda. O que eran antes as facturas de contado e as, incluso os recibos sin número de factura que se facían antes, agora teñen os mesmos requisitos que as facturas legais agas que non necesitan o nome do cliente nin o seu NIF nin, a súa, nin o seu enderezo, nin outros datos, pero si requiren unha serie propia numerada, si requiren a data, e teñen unha serie de aspectos máis formais, como por exemplo amosar a, os resumes de IVA, IVA ao 10%, IVA ao 4%, IVA ao 21%, e outros pequenos eh, elementos que se piden obligatoriamente. Insisto, antes se podían facer recibos. Hai ben anos que xa Facenda non nos acepta, inda que hai moita xente que ainda semella non saber enterado. Incluso algúns sectores que non, yo, que non informan aos seus clientes, pero bueno. Vamos a ver como se, conta, como se factura en Odoo. Para facturar en Odoo o primeiro que necesitamos son os diarios. Os diarios non é máis que unha lista, se queremos velo así, donde se establece eh, o sistema de numeración que se vai usar e algunhas pequenas opcións máis, como por exemplo agrupar as liñas de factura e outras e outras cousas. Si se poden cancelar ou non asentos, que isto é un tema administrativo, e en que contas contables se ven afectadas por este sistema. Neste caso creei un, un diario chamado Facturas Simplificadas de Venta. Isto é un código que se usa internamente e isto son as secuencias a secuencia que se vai usar para a súa eh, numeración. Aquí, en vez de facturas de venta, ten as iniciais de factura simplificada. Aquí vai por o ano 2020 e despois 4 díxitos de un en un. Este de un en un, aunque é unha opción de odo, porque por aí adiante as reglas fiscais poden ser outras, en España é obligatorio. As facturas teñen que ser correlativas, sin huecos entre elas. Aquí se crea unha un sistema de, secu de secuencia específico para eh, numerar as facturas rectificadas, que son aquelas facturas nas que se recollen as, os abonos e devolucións, neste caso que nos fan os clientes. Para proveedores, pois, funcionaría igual. Unha vez que temos os nosos diarios coas súas secuencias plenamente configuradas, usalos e ven sin selo. Damos a crear unha factura de cliente. Escollamos un cliente. Escollamos un plazo de pago. A data vai non la asignar automáticamente. En liña de factura vamos a escoller un varios. Así. E eh, validámola. E eh, vemos que aquí nos aparece factura número 1 también nos aparece aquí la posibilidad de cancelar factura, porque o diario está configurado de esa maneira, aunque isto, desde o punto de vista de Facenda, seguramente non lle faga moita gracia verlo. Así que boa idea comezar con el, pero eh, tamén é boa idea eh, intentar levar unha contabilidade que non requira cancelar facturas e co tempo quitar esta opción tamén temos a opción de emitir a rectificativa, que sería un abono, etc. Por o motivo que sea. As facturas simplificadas funcionan exactamente igual, solo que usan o diario factura simplificada. Entonces nos creamos con noso cliente, facemos unha factura, vamos a añadir propinas. Este es un concepto para comercio, para bares. Pero bueno, ahora nos va bien para, para este ejemplo. Aquí vemos que ao por meu cliente xa me asignou factura de cliente. Isto é unha opción que non ven con, con Odoo. Esta é unha opción que ven cun módulo que se pode instalar a maiores da instalación convencional de Odoo e da instalación comunitaria de, de Odoo. O que fai este módulo é que a un cliente ti lle indicas que diario debe utilizar e cando faz unha factura el automáticamente selecciona o diario correcto según o que hayas establecido no cliente. aquí temos a nosa segunda factura de venta e a historia é non ten máis que, que isto que acabamos de ver como facemos unha factura simplificada? pois, en primeiro lugar o que vamos facer é crear un cliente para as contas de contado non nos vamos a matar moito co nome este exemplo. E simplemente llevamos a decir que este cliente sí se factura coas facturas simplificadas. Vamos a deixar así. Podríamos cambiar a configuración contable se quixéramos. E agora vamos a crear unha factura simplificada. Vemos que agora a factura simplificada sigue tendo o número 1, porque non creamos ninguna. entonces coñamos o noso cliente contado, pongamos vencemento se queremos, aunque non tería moito sentido, e engadimos un produto que pode ser este de varios, hai os límites no importe que pode levar a factura sin que teña que levar un IF así que vamos a supor estas cantidades por exemplo factura clientes de contado factura simplificada número 1 aquí vemos que o diario sigue sendo facturas simplificadas de venta entonces creamos a nosa factura esa está, xa temos unha factura que acabamos de facer e outra que que aquí que fixemos xusto antes entro se aquí temos a última factura que é unha factura de contado hasta aquí non hai moita moita ciencia O único problema que ten este módulo que nos permite esta configuración concreta é que non afecta as facturas rectificativas. A vida é como é. Entonces aquí vemos que nos entra facturas simplificadas. pero non nos lo cambia automáticamente. E temos que facernos a selección aceitada. un erro nesta configuración é que as facturas rectificativas teñen que levar a súa propia serie. En este caso non está correctamente configurado. Así que vamos aquí e vamos facer os cambios que necesitamos. Primeiro vamos permitir que se cancelen asentos, que isto é que nos permitirá facer a cancelación de facturas. E despois temos que configurar correctamente a secuencia de desconto. Porque senón non vai funcionar correctamente. y ahora simplemente hacemos un cambio manual, añadimos lo que queramos abonar. y ahora vemos como nos usa secuencia. esto significaría rectificativa de factura de ventas. podemos crear outra que sería o exemplo de factura simplificada. Neste caso non habría que cambiar eh, nada. Porque o diario por defecto sae o de facturas simplificadas. Isto depende, pode que na, pode que na túa configuración sea fac, o diario que está por defecto sea o de, fa, o de facturas de ventas porque ao mellor faz é máis habitual facer un abono sobre a clientes que un abono a, cli a clientes de, de contado clientes de contado vale, un día pode ser que lle fagas unha unha devolución pero non é tan corrente ou non debería selo en función do tipo de empresa ou a forma de traballar un, un pequeno comercio, pues seguramente sí que a maioría dos seus clientes sean clientes de contado, e eh, prácticamente clientes clientes normais pois teña un, apenas un puñado deles e lle faga unha factura mensual como moito. Validamos e aquí vemos que rectificada, simplificada. Ambas a número 1 e eh, todo funciona correctamente. Pois iso é todo por hoxe, non, isto non ten moito máis. A clave sempre é ter, eh, ter, ese, ter presente que est, en este sistema a fact, as facturas rectificadas non se lles asocia o diario correctamente. Así que hai que facelo manualmente.